Uh, my name is Kathy Fognanetta, and I'm very happy to be here at Marseille Web Fest. Uh, I'm a script consultant. I'm also a workshop uh, leader. I teach screenwriting and pitching around the world, and I've been here. this is my fifth time now in Marseille, and I'm really excited to be here. I just love talking about screenwriting, and I love working with writers, and that has been sort of my passion in this industry. So that's basically what, what I do for a living, and I love it transmedia is the future. And uh, having worked with a lot of uh, famous writers and uh, who wrote films, I realized that it's important no matter whether it's a long project like a movie or a short project like a web series, we are all storytellers and you have to have a, a good story. So being able to be a good storyteller, no matter what the length, no matter what the media, is important. And I think they all can coexist. parce que le web est l'avenir du, cinéma. Aujourd'hui, euh, tout passe par euh, les caméras numériques, euh, les, les, jeunes réalisateurs filment avec, avec des moyens beaucoup plus simples, avec des appareils photo, avec des smartphones, mettent en ligne sur Internet, enfin font le montage d'abord sur un ordinateur portable souvent ou avec un Mac, et mettre en ligne sur YouTube, Daymotion ou d'autres euh, réseaux. Euh, et donc le web devient incontournable en matière de cinéma. La seule différence par rapport au, schéma traditionnel, c'est qu'il va s'adresser au monde entier. Et ensuite d'apporter une dimension non seulement euh, par rapport à l'histoire, mais de donner du sens, de faire une histoire avec un, début, un milieu, une fin. Une morale, très important d'avoir une morale au bout du compte, et puis de donner un sens, euh, raconter le sens de la vie par exemple, de, chercher autre chose que simplement montrer de belles lumières, euh, de beaux acteurs, de belles actrices, même si on apprécie toujours de voir de très belles actrices. Et euh, il faut donner un, donner un sens, faire réfléchir les gens et les inciter également à devenir eux-mêmes créateurs.